di ñu suivre jamono ju ne di partager vidéo yi macha allah ñoo ngi am mbégte ci ñoom bu baax a baax a baax di am mbégte ci ñëpp waaye di beral ñooñu mbégte macha allah di wax ne tey ñëw nañu ngir ànd ak yéen ci secret boo xam ne maanaam secret passe partout la mel ni ki mun nañoo wax ne universel moom ci fépp lay dem mu di secret boo xam ne nag bu yéeme la Yéen ñiy janook sekkere bi, ku ci wéet walla nga wéet ceek sa sëriñ, boo ko laajee sekkere bi dina la xamal ne lii sekkere bu am doole la, ndaxte ay tur la yoo xam ne xaraf yooyu nga gis ñu taqaloo ay turu la yoo xam ne turu Yàlla lañ ci boole, turu Yàlla 99 turu Yàlla yi. Muy sekkere bu yéeme, sëriñ yi nag duñ ko nangoo di génnee. Ñun nag nañ ne nañ ko génnee baaxee ko jaamu Yàlla yépp comme que jamono ji neexul ku ci nekk soxla ngay ñaan pour tijjeeku ak ci côté bi yépp. Sekkere bi nag moo nekk noonu xaraf yooyu ngeen di gis ni ñu ko ni ma ko bindee noonu noonu nga koy bindee ba mu jeex nga baamuwaat ko ba mu jeex baamuwaat ko ba mu jeex ba muy 19 fois. Boo noppee ci loolu nga bind faatiha 19 ayatul kursi 19 laqad jaakum 19 bu ci nekk 19 fois nga boole loolu yëpp ci benn siwo def ko càngat nga ut li nga xam ne moom mooy ndoxu teen walla ndoxu géej nga boole ko ak moom Boo noppee ci loolu, nga ut li nga xam ne moom moo di xobi dóogóot nga def ci. Nga ut it li nga xam ne moom mooy timit-timit, ñenn ñi di wax ne bërwërngél ci xaal-pulaar, nga boole kook moom. Nga def ko ab xàmb di ko sangoo. Waaye ginnaaw ba nga ko defee, bu ñu nee la passe-partout la, léegi yow ban soxla nga am? Mooy danga soxla boroom kër walla boroom nga soxla. takk soxna mu të wala nga soxla liggéey mu të déposé nga wala kayit wala lu mu munti doon nga yéene ci sa soxla jàng ko ci tufli ko ci ndox mi nga commencé jël càngat gi di ko sangu suba ak ngoon saa soo yeewoo balaa jant bee génn nga sangu ci bu noddee timis ba jant bi di dugg nga sangu ci ci kàttanu yàlla képp ku ko jëfandikoo incha allahu rabbi Wallahil azim yéene bi nga am dana fajul ci lu gaaw a gaaw insha Allahu rabbi na yéene yi rafet rek bu rafetee rek dana faju insha Allah ñu ne nañ ko baaxee ñépp képp ku ko jot bu ko xeeb jëfee ko boo ko jëfee da nga ma woo nga témoin ne gis nga li ma la wax it partagé ko nga dimbali ci jaamu yàlla yi insha Allahu rabbi ñu leen di wax ne woy leen di partagé vidéo yi di aimé vidéo yi yit di ko bës kolos bi ngir mën di suivre yeneen vidéo yi nga xam ne ñoo ngi dugg si incha allahu rabbi jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah